Okey, assalamualaikum guys. Aku Akmal, Escape in the House. Musim-musim KB ni, aku nak buat satu konten ha, ah, makan Maggi. Diorang tengah tak ada duit, aku tahu. Malam ni aku bagi diorang makan Maggi. Ni aku bukan nak gebang ah, ha. ni aku bagi duit ni itu duit ke Maggi. <laughs> eh, betul lah aku cakap. Betul lah. Okey. Ini Maggi yang aku bawa. Yang aku beli yang aku beli tadi ni Maggi ni pedas gila aku tengok Sekejap lagi aku nak masak Aku nak tengok siapa yang biaya habiskan Maggi ni Aku bagi duit ya, Bukan nak cong Okay tak, tak dekat, dekat video yang lepas pun nama dapat kan 300 lebih tak salah aku Habis makan KFC Okay guys aku Daniel Sementara kita tunggu Abang Amal um, Nak main masak-masak ke dapur sekejap Dia masak orang punya Maggi So aku nak tanya dia Kau ada tak pengalaman kelakar sepanjang hidup kau? Tak semua Tak ingat Awalah <laughs> Aku tak ada Kalau tak ada pengalaman kakak Benda yang menyedihkan lah dalam hidup kau Selain daripada masalah family Duit aku habis <laughs> Walah serius lah betul-betul lah <laughs> Sedih lah tu duit tak ada Ada tak benda selap, benda seram yang kau pernah alami? ada. Ha? Atau aku nak cerita sikit lah Tengok aku nak kedai Duit aku <laughs> Aku sakit hati tau Dah tiga story dia main-main Okay, bagi aku lah okay. Tadi lepas Lepas maghrib lah Lepas aku solat maghrib tadi Ada orang tiup telinga aku guys Tak Aku serius Aku tak main-main Ada ni dekat belah sana Aku dekat belah bawah Bawah kaki Eh tak Dia dekat atas sofa Kaki dia Ke Ke aku aku kat belah bawah tengah sandar aku tengah main phone tengok tengok video video-video pasal Huawei kan tiba-tiba ada orang tiup keling aku serius ni ah time macam macam lah tu betul lepas tu semalam time kita orang nak camping tapi tak jadi camping kita orang camping kat rumah aman tak jadi camping time aku nak reverse nak alihkan position kereta tu Adin dekat bonet ah dekat boot belakang duduk kat atas tu yang masalahnya sekarang Bila time aku nak masuk tu Eh aku nak masuk tu Aku nampak Adin tengah berlari yuk belakang aku Tapi padahal dia dekat atas Dekat tebut Sumpah oi, Aku tak sedar hati lah Bila Amar dah Lepas tu Amar cakap Umi dia tak bagi tidur Tidur kita orang kat camping kan Aku nak balik Tapi aku rehat je dalam kemah Dalam kemah ada bau macam Kemian Bukan bau kemian Kau tahu tak bau Bau bohani bohani uh-huh. macam bau ayam mati tu ya, macam kau cerita itu ah ha, bohani serius aku tak main-main aku sumpah aku bohani tapi aku tahan aku tutup mulut aku guna guna baju kan aku tak ah, aku tinggal my phone pada tiba macam cakap dia tak nanti keluar aku keluar cabut kemah tu pula tapi yang masalah yang sekarang dia masalah utama Abang Amal tak siap-siap buat Maggie Lama hmm. aku tunggu ni So kita continue lagi Satu, dua, tiga Okay guys, ha, ni Dah kita tunggu tadi, aku nak masukkan ni Ni belum masukkan lagi ni, pedas gila ni Dua, tiga Okay guys, tadi tu aku gebang ni Aku cakap siapa yang berjaya makan ni habiskan ni Aku bagi duit kan, tapi ni aku gebang Aku nak bagi dia diorang makan siapa paling cepat habis Aku bagi masa seminit Okay ni aku tuang, Serius aku mula Seminit ah? Ni aku buka ni Seminit aku bagi masa kalau tak berjaya habiskan dalam masa seminit, aku tak bagi duit. Aku dia punya toilet mana ni. Okey. Ni aku dah buktikan dah dah masuk habis. Tinggal bancuh je. Dan tala je. Okay. Ni Sedia Seminit Aku bagi masa Siapa yang boleh menang Aku bagi duit Okay Kita mulakan Serius lah Seminit Bila Oh hmm. Makan-makan Nanti kok Aku dah cakap makan seminit tengok dah sampai batu-batu dah Okey Masa dah nak tamat Masa dah nak tamat Masa dah nak tamat Sudah set jam Okey Nampaknya kemenangan pada Eden Kemenangan kita Dia telah menang malam ni Dalam konten ini Ya yeah. Okey guys Ini aku dah janji nak bagi pemenang kita Adin aku nak bagi duit ni kat dia ha, aku nak tahu dia nak guna untuk apa yang aku tahu jangan guna nak pakai duit untuk mesin jangan beli kondom aku nak main Okay okay guys, aku rasa sampai sini je video kita pada hari ini. Uh, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Aku Daniel, Landscape in House. Peace. Assalamualaikum.